Paraguay, me llamo Adrián Ramón Noé Benítez, vivo en San Roque González, Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y me estoy dedicando exclusivamente a la producción orgánica. La decisión de producir justamente eh, orgánicamente y ecológicamente he descubierto justamente dentro de, de ese compromiso que tomé, por ejemplo, y entrar en una comunidad y servir a la gente, porque he estado dormido justamente tanto tiempo con, por ejemplo, la realidad o el sistema te, ofrece justamente de producir así convencionalmente porque ellos lo que lo más le interesan a las empresas que para vender su producto y, ahí descubrí que eh, no era bueno, por ejemplo, de usar algo tóxico, estaba dañando a mucha gente. He descubierto que ah, eh, estaba dañando a la humanidad, y decidí entrar y profundizar justamente y descubrir de cómo producir orgánicamente. He profundizado más de conservar la vida y también eh, así conjuntamente eh, llevar adelante un proyecto de vida de volver a consumir alimentos sanos. Hace 14 años que estoy en esto y logré, eh, en 5 años logré de, ya de susanar los suelos que anteriormente usábamos el producto químico, y durante cinco años he trabajado y he estudiado de cómo eh, de recuperar y usar justamente todos los recursos naturales, porque hay que preparar, por ejemplo, el compost, eh, la insecticida natural, eh, como digo yo, que los fertilizantes, que nosotros le llamamos supermagro, que se usa todo, se aprovecha todos los naturales, también los minerales que hay y todo se, aprovecha. Y así eh, he recuperado justamente el suelo y hoy día, desde hace 14 años que estoy produciendo, es la mejor calidad que he encontrado y la gente ya está entendiendo que la producción orgánica es lo fundamental. Y he experimentado que se puede en, en un pequeño previo, en una altaria o dos se puede. Y al final tenemos todo alrededor de la casa. Eso es lo más importante que he descubierto que tenía, tenía cerca mío la respuesta de producir y rescatar los natural. Y normalmente eh, producía eh, todo hortaliza, pero he experimentado que también hay que experimentar los, los rubros, o sea que la, primera necesidad le decimos nosotros acá en Paraguay, la primera necesidad. ella eh, ya sea mandioca, poroto, maíz, eh, maní, eh, batata, el tomate, locote, frutilla. Y yo por ejemplo he tratado de conservar la semilla nativa, especialmente el maíz chipá, maní, eh, como le decimos nosotros, el, maíz negro. En guaraní nosotros le decimos eh, manduí Manduí es el maní negro, eh, así en español. Y es muy importante de conservar la semilla nativa. Yo hace 18 años que he rescatado, por ejemplo, de mis abuelos, que ellos ya, ya tenían antes y estoy conservando ahora mismo el maíz el maní, el maní también. Esos dos eh, semillas nativas es lo que yo estoy intentando llevar o resguardar, por ejemplo, para que no se pierda con éxito. uno produce para consumo y también eh, para venta. También nos viene muy bien justamente para ir a presentar, a mostrar, por ejemplo, lo, que se produce en un, campo, por ejemplo, en un previo chico, que se puede, eh, se sostiene la familia y le da alimento. Eh, así sano a la familia, a la gente, a la comunidad. Y estamos presentando justamente los días sábados, por ejemplo, estamos haciendo la feria de los productos orgánicos, presentar a la gente en la, en la sociedad que se puede producir o comiendo así naturalmente y la gente responde viene así de la campaña, eh, varias personas que les gusta, que ya está, por ejemplo, de, de están en preparación también de querer también ya producir orgánicamente. Y creo que estamos yendo hacia adelante con la gente estamos incentivando a 80, 82, 84 familias creo que estamos. Y estamos logrando ya casi 12 eh, grupos, 12 productores que están muy incentivados de llevar adelante este proyecto que hemos iniciado hace 14 años. Y creo que ya estamos teniendo conciencia también. Dentro de la comunidad estoy como servidor de la parroquia, como ministro de la palabra, justamente para poder servir más a la comunidad, así con la coherencia de palabras y obras, porque si vos estás haciendo una cosa interesante justamente de celebrar la palabra de Dios, eh, tiene que acompañar con las obras. Quiero dejar un mensaje a todos, a todo que también eh, experimenten también, como yo he experimentado y que he logrado que se puede, se puede, con la comunidad, así de a poco, y luchando justamente en común unión entre hermanos, entre paisanos, entre americanos, todos eh, necesitamos de vivir sanamente.